Sariosiyo tumanida joylashgan To'palang suv omborida o'tgan yili 22-iyun kunida texnogen hodisa kuzatilganligidan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Mana To'palang urdi deb hamma adirga chiqib ketyapti mana vohima. Vertolyotlar uchib yuribdi. Mana bu odamlar adirga chiqib ketamiz deb to'yalantirib qamasi mana. o'shanda o'zbek gidroenergiya shirkati mazkur vaziyatda inshootning pastki qismidan katta hajmdagi suv chiqishiga gidroelektr stansiyaning ikkinchi komponent inshootidagi suv quvuri to'sini shikastlanishi sabab bo'lganligi haqida ma'lum qilgandi modernizatsiya loyihasi doirasida sinov ishlari olib borilayotgan bosimli suv quvuri to'sini shikastlanib qo'shimcha 40 metr sekund atrofida suv miqdori gidroelektr stansiya binosi orqali chiqqanligi bayon etilgan hodisa joyiga diyor 24 uz muxbiri ham borib reportaj tayyorlaganligini muxlislarimiz ham yaxshi eslashadi oradan 10 oy vaqt o'tdi texnogen holat bartaraf etildi hammasi iziga tushgan hech kim zarar ko'rmagandek ko'ydi lekin hodisadan jabr ko'rganini ma'lum qilgan yurtdoshimiz hali hanuz muammoga yechim izlab ovora bo'layotgan ekan keling dastlab ularning o'zlaridan eshitamiz biza 2019 ming yildan beri faoliyatimiz boshlaganmiz yerda 12 ta hovuz tashkil etilgandi 12 ta hovuzda sazan ham bor belamur ham bor tolstolog ham bor keyin farel ham qilgandik yo'nalishimiz bo'yicha to'palang sovun bor toshqin bo'lgan yuzaga kelgan paytida hamma shu xalq sarosimaga tushib suv ko'paygan sathi hamma qochdi Kim o'sha payt biz ham hech qanday ilojimiz yo'qligidan hamma chiqib qochdi suv ko'payadi uradi ketinglar bu yoqdan deb shunday xalq vohima bilib chiqib ketishdi biz ham keyin aradan bir ikki kun vaqt o'tdi keyin biz ham qochib ketdik tog'larga keyin aradan ikki kun o'tib kelsak ana to'palanggina yo'limizdan e, posta o'tar gidrozildan gidrozildan keyin o'sha vaqt favqulodda vaziyat e'lon qilganligi uchun hali ham xalq ko'chaga tog'li zonalarga qochib ketayotdi. keyin biz o'sha vaqt keldik posta o'tmoqchi bo'lganimizda favqulodda vaziyatlar nima e'lon qilingan hech qanday o'tish iloji yo'q keyin postdan o'tish iloji bo'lmadi keyin yo'li daryo narigi betidan kelib keyin syomka qildik baliqimiz ana suv olib ketganligi haqida bular shunday aytdim baliqimizga suv kiryapti shuni texnikalar olib kirib oldini yopaylik dedim o'sha payt keyin postga hech qanaqa iloj bo'lmadi o'tishga keyin buyoqdan to'k kelgunimcha уже kelsak baliqxonamiz suv urib ketgan to'laligicha hech qanday baliq qolmagan shunday qilib ma'lum bo'lishicha to'palang hodisasigacha hojakbar oltin baliq dehqon xo'jaligi rahbari hojimurod narzullayev qariyb 2 gektar yer maydonida intensiv ko'l tashkil qilib baliq yetishtirib kelgan unga qadar tadbirkorga nisbatan ya'ni uning faoliyati bo'yicha biror bir rasmiy idora e'tiroz bildirmagan hatto faoliyatini rivojlantirish uchun hojakbar oltin baliq dehqon xo'jaligiga bank tomonidan 1 milliard so'm kredit mablag'lari ajratilgan bizlar mana kredit olganmiz shu paytgacha yopib kelayotgandik hozirgi kunda shu asosiy qarzimiz 600 million qolgandi mana hozirgi kunda kelsa 300 million foiz chiqqan bank foizi uni hozir hech qanday ilojimiz yo'q bizni tayyor mahsulotimiz suvga oqizib ketgan hokimiyatga murojaat qildim man hech qanday hokimiyat yordam qilib bermadi kredit olgan bo'lsang kreditingni to'la deb manga shuni javob qaytarishdi keyin vazirlikka yozdim vazirlikka joysam yozganimdan keyin viloyat hokimiga yozdim viloyat hokimi sarisoy hokimiga ularga tekshirish bo'yicha kelib o'rganib chiqishdi haqiqatdan zarar ko'rgan deb kelib ko'rishdi keyin aytdim kirit olganman bankdan shu baliqchilik rivojlantirish uchun bir milliard olganman shu bir milliardimdan to'rt yuz millionimni to'laligicha qoplab kelayotgandim shundan keyin zarar ko'rgan shu mahsulotim shu zarar ko'rganman imkoniyatim bo'lmayapti deb sarasoy hokimiyatiga murojaat qildim keyin viloyat hokimiga murojaat qilganim xatim sarasoy hokimiyatiga keldida keyin kelib o'rganishdi haqiqatdan shunday zarar ko'rgan deb kim aytdim qanday yordam qilib bera olasiz man kiritim bor shunday keyin ular aytishdi biza hech qanday nima emas haqiqatdan toshqin yuzaga berganda sarasoy hokimiyati xat qilib berishdi manga keyin ular aytishdiki yo sug'urtaga yo sud orqali murojaat qilib zararini qoplab olishimni so'rab aytishdi keyin sarasoy tuman favqulodda vaziyatlarga ham o'sha vaqt murojaat qiluvdim shu shunday baliqxonam shu suv toshqini oqibatiga zarar ko'rdim keyin ularga bordim haqiqatdan bir ikki marta kirdim ha yordam qilib beramiz deyishdi keyinchalik borsam o'zim ustidan yana san yolg'on ma'lumot qilyapsan deb ustingdan jinoiy ish qo'zg'atamiz deb o'zim do'q bo'lsam qo'rqitishdi viloyatga yozdim ular viloyat kelib o'rganib chiqishdi hech qanday natija bo'lmayapti murojaatlari besamar ketayotgan tadbirkor sabr kosasi to'lgach sudga to'palang gidroelektr stansiyasi davlat unitar korxonasi ustidan da'vo arizasi bilan murojaat qiladi xo'sh jarayon qanday kechgani va yakuni nima bo'lgani haqida qiziqyapsizmi afsuski da'vo arizasi qanoatlantirilmasdan tadbirkorga 17 million 920 ming so'm davlat boji tayinlangan bu ham yetmagandek unga bosim ham qilinayotganligi aytilmoqda biza aytgan vakillar kelmayapti sudga faqat o'zlarini odamlari kelyapti hokimiyatni odami kelyapti u hokimiyat odamlariga ham yuristlar ham kelyaptida aytyapti bir kun kelib tekshiryaptida manga aytyaptiki san deyapti sudga da'vo arzingni qaytarib olgin qaytarib olmasang san deyapti yering tortib olamiz deb shunday deyapti hokimiyat yurishisi ma'ruf aka degan aka kim aytdim nimaga bunday deyapsiz desam san deyapti da'vo arzing kiritgansan da'vo arzingdan qaytmasang sani joyingni tortib olamizda hokim qarorini bekor qilib beramiz man aytdim man davlatdan kredit olganman hech qanaqa qaror asosida noqonuniy ish qilmaganman dedim tadbirkorlik qilganman davlatga solig'imni to'lab kelyapman dedim hech qanaqa noqonuniy ishlaganim yo'q dedim ular faqat o'zlariga bir tomonlama yon bosyaptida sariosiyo tuman hokimiyati ham sudi ham hech qanday tadbirkor tomon manfaatiga o'ylamayapti faqat bir tomonlama ish ko'ryapti umid oxirgi najot ayni paytda ham tadbirkor hojimurod narzullayev haqiqat qaror topishi uchun kurashda davom etmoqda shu sud qaroridan noroziligim sababli hozir man viloyat sudiga apellyatsiya yozib berdim hozir shu endi yigirma beshinchi aprel kuniga shu apellyatsiya bergan ko'rib chiqishadi shuni javobini ko'ryapman hozirgi kunda mana bizning qarzdorligimiz 913 million bo'lgan bank qarzdorligimiz foizi uch yuz million bo'lgan bu kim yordam beradi manga hozir buncha zarar ko'ryapman hech qanday murojaat qilsam sug'urtaga qilsam sug'urta yo'q deyapti hokimiyatga borsam hokimiyat aytyapti ombor to'lab beradi deyapti omborga aytsam suv ombor dedi, men bizning nomimizga emas dedi, daryo kubometr dedi. mana ko'rganingizdek mana 600 yuz kuba deydi hech qanday lekin daryo 600 kubaga javob bermadi bu yerga yana aholi bor aholilar nechta aholi bor mana qarang dayron ichini ular o'zlari qozib xohlagan ishni qilsa ruxsat lekin bitta tadbirkor kelib ish o'rin yaratib baliqchilik qilib nima qilmoqchi bo'lsa to'sqinlik bo'ladi mandan tashqari bir ikkita baliqchilik nimalari ham bor ular ham xuddi bizaga o'xshab zarar ko'rgan hozirgi kunda ular ham qiynalyapti endi masalaning yana bir chigal tomoniga e'tibor qaratsak tadbirkor Akbar oltin baliq dehqon xo'jaligiga olingan 1 milliard so'm kredit uchun garovga narzullayevning qamqishlog'i ustozi garovbek bobokalonovning savdo majmuasi imorati qo'yilgan tabiiyki katta qiymatga ega mahsulot ya'ni baliqlar nobud bo'lganligi sababli qariyb 10 oydan buyon kredit foizi va asosiy qarz to'lanmay kelinmoqda o'lganning ustiga tepgandek bank tomonidan kredit qarzdorligini undirish uchun sudga murojaat qilingan va tadbirkor qarzdorligi garov mulkiga qaratilgan va auksion orqali imorat sotuvga chiqarilgan auksion savdosi esa shu yilning 12 may kuni bo'lib o'tishi belgilangan vaqtiga kredit olgan paytida ipoteka bank ulardan e, bitta dachani kredit olgan paytiga berdi bularga bular shu kredit pulidan shu dachani e, pullari yopib e, keyin dachani o'ziga xususlashtirib oldi ular keyin dachaga mancha xarajat qilib qurilish qurilish qilib hozir ishlatyapti bular endi bu yoq baliqxonasi bor bu yoq dachasi bor masalan sotaman sotaman kreditni yopaman deb endi bir yildan beri shuni na yopadi na kreditni yopiladi mana shunday sargaron qilib yuribdi o'zim endi bu zdaniyani bir kamiga bir o'n sakkiz yilga qurganmanda o'zim xattotman bir yillik oltita yillik yettita masjidga xatotlik qilganman bular avval boshidan to'rt yuz millionlarga yaqin kreditni yopib keldi undan keyin bir yildan beri to'xtab qoldi bular. mani ishim masalan bularga ishonib uch marta kredit berdim zdaniyamni masalan zalogga qo'ydim ishondim bularga avval yaxshi ishlab keldi yordamini ham tegdi masalan bulardan man biron foiz yo biron pul olganim yo'q alhamdulillah musulmonman foizga ishim yo'qman shunday xohlasanglar man bularga yordam qilganman endi bunga olloh guvoh o'zi ham aytib bersin masalan musulmon bo'lsa bilmadim endi buyog'i masalan birovi masalan yaxshilik qilaman deb shuncha masalan dachalik qilib berdik baliqxonalik qilib berdik shuning evaziga masalan yomon yomonlik ko'rsa u musulmonchi qanday bo'ladi bu man bunga aqli aqlimga sig'dira olmayapmanda вообще shunday qiyin ahvolga tushdimda aqlimga sig'dira olmayapman endi musulmon odam birov ozgina yordam qildimi yo bir yaxshilik qildi uni yaxshilik bilan qaytarsin uni zararni qoplab bermaymanku man ham zidaniyamni berib ham masalan shuncha bankrot bo'lib bir yildan beri arenda bergani yo'q bankrotlarga uchun bir yildan beri qosavar ochmayapti ichki tovarlar ham turibdi masalan ey ochaman mana o'zi kreditdan qutulsam ochaman ochaman deb shu kungacha yetib keldida odam halol mehnat qilgandan keyin bir narsasi shunday bo'lib qolsa ko'nglim og'riydi xullas yechimini kutayotgan chigal bir holat bir tarafdan tadbirkorga yetkazilgan zarar undirilmagan boz ustiga unga davlat boji qo'llanilgan bo'lsa kamiga olgan kreditlariga garovga qo'yilgan mahalladoshning ko'chmas mulki sotilmoqda hurmatli prezidentimiz sizdan iltimos qilib qolamanki shu mana man zarar ko'rganman shu davlatdan kredit olganman hech man o'ylamaganman bunaqa bunday ofat bo'lishini bunday zarar ko'rishimni bo'yicha murojaatim shuki men davlatdan kredit olganligim sababli shu zararimni tez fursatda qoplab berishlarini shu yuzaga yordam bering iltimos tadbirkorning apellyatsiya shikoyati 25 aprelda surxondaryo viloyat sudida ko'rib chiqiladi kimning manfaati ustun bo'lishi hozircha noma'lum ammo dastlabki sud ishida hojakbar oltin baliq dehqon xo'jaligining hokim qarori va boshqa qonuniy asoslarga ko'ra tashkil etilganligi unga tegishli hujjatlar qonuniy deb hisoblanganligi uchun kredit mablag'i ajratilganligi kabi faktlar inobatga olinmagani aniq diyor to'rt uz sayti voqealar rivojini kuzatishda va tafsilotlarni ochiqlab borishda davom etadi